کیا کسی ہندو کی اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان میں کسی مسلمان کا سر کاٹے اور باقاعدہ پھر ویڈیو بنائے کسی مسلمان کا تو نہیں نا اتارا ایک ہندو کا اتارا ہے نا انسان تو انسان ہے انسان ہے تو ہندو نا ہمارے نبی کا کلمہ تو نہیں نا پڑا ہندو آپ کو ہندو کے ایک مذہب کا ہی نہیں پتا ہندو کیا ہے اگر آج ہمارے دو مسلمانوں نے اٹھ کے دو ہندو مار دیے تو آج یہ آپ سپیکر لے کے کیمرہ لے کے ویڈیو لے کے انٹرویو لے کے کھڑے ہو گئے یہ بات نہیں کر رہا مسلمان کلمہ نہیں پڑھا کلمہ میں نے پڑھا کام بنتا ہے مسلمانوں کا میری بات سنیں بھائی انڈیا والے آپ انڈیا سے آئے ہیں میں انڈیا سے پر ان کی بات کی جا رہے ہوں اور میری بات تو سن لو میں نہ انڈیا سے میرا دماغ نہ خراب کرو ٹھیک ہے نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مجھے جاتا ہوا نظر نہ آئے کیمرہ جاتا ہوا جی بالکل میں تو کہتا ہوں بھائی بہت اچھا ہوا ہے جو انہوں نے ایک سار کاٹا میں تو کہتا ہوں ہندوؤں کے روزانہ ادھر سار اترنے چاہیے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے یہ جو ہمارے پاکستانی پترکار صاحب ہے یہ پبلک کے بیچ میں گئے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا جو ان دو جہادیوں نے کیا کے اندر وہ کیا صحیح تھا یا غلط تھا پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں انڈیا میں مسلمانوں کو ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا لیکن کل ایک واقعہ پیش ہے جس میں دو مسلمانوں نے ایک ہندو کا سر کاٹ دیا ہے اس پر میں پاکستانیوں سے پوچھوں گا کیا اب بھی مسلمان محفوظ نہیں ہندوستان میں اور دیکھتے ہیں پاکستانیوں کی کیا رائے ہے تو اس میں زیادہ میم میم نہیں ڈالیں گے اپن روسٹ ووسٹ نہیں کر رہے اس کو آپ کا نام محمد رمضان کیا کرتے ہیں جی میں ادھر ہائی کورٹ میں جاب کرتا ہوں زبردست اچھا میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن کل ایک واقعہ پیش ہے جہاں پہ پراپر طور پر دو مسلمانوں نے ہندوؤں کو ہندو کو قتل کیا سر کاٹ دیا ان کا ٹھیک ہے اور باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان وہاں پر محفوظ نہیں ہیں جی بالکل میں تو کہتا ہوں بھائی بہت اچھا ہوا ہے جو انہوں نے ایک سار کاٹا میں تو کہتا ہوں ہندوؤں کے روزانہ ادھر سار اترنے چاہیے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اچھا مسلمان نے سار کاٹا پھر بھی وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں تو ایک ہندو ہندو ہے نا ایک تو ہندو ہے لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا ٹھیک ہے آپ ان کی بات میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یا ادھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے کل مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو اچھا کیا ہے نا بھائی جان کیوں اچھا کیا ہے کیسے اچھا کیا ہے نہیں محفوظ ہے آپ کو لگتا ہے محفوظ ہے ہم لوگوں سے دیکھیں ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ہم آپ یوٹیوب پہ دیکھ جیو آپ جی- کو پتہ نہیں آپ نے کون سا چینل دیکھا جس پہ آپ کو مسلمان ادھر سیف نظر آ رہے ہیں کس جگہ پہ سیف ہیں انڈیا میں کوئی ایسی جگہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو انڈیا میں بڑی جگہ ہیں جدھر مسلمان محفوظ ہیں لیکن اس بات کا جواب دے دو ساری باتیں چھوڑو اس بات کا جواب دے دو جو کل مسلمانوں نے سر کاٹ دی ہے اس پر کیا اچھا کیا اچھا, اچھا کیا میں اچھا، اچھا میری بات سنیں غصہ نہ کریں میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ان سے ایک سب انسان کی آشا رکھتے ہیں نا تو آپ سب سے بڑے بے وقوف آپ اگر اتنی ان میں ہمت ہے انہوں نے سر عام کاٹ مجھے پہلے یہ بتائیں انہوں نے کسی مسلمان کا تو نہیں نا اتارا ایک ہندو کا اتارا ہے انسان تو انسان انسان ہے تو ہندو نا ہمارے نبی کا کلمہ تو نہیں نہ پڑا ہندو آپ کو ہندو کا ایک مذہب کا ہی نہیں پتا ہندو کیا ہے مجھے سارے مذہبوں کا پتا اچھا ہے کہ کسی غیر مسلم کا سر کاٹ دو یار آپ ہر بات ان کے اوپر کی جا رہے ہو آپ ہر بات کیا آپ انڈیا سے آئے ہیں میں انڈیا سے نہیں آیا میں انڈیا سے نہیں مسلمان کو نا مسلمان کی بات کرنی چاہیے مسلمان کو مسلمان کی بات کرنی چاہیے مسلمان کو سچ بھی بولنا چاہیے مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو اس نے غلط کیا ہے ہندو نے غلط کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ انجام ہوا ہے یہ جو اس نے سر کاٹا انہوں نے ٹھیک کیا بہت اچھا کیا ہے مسلمانوں نے بہت اچھا کیا میں تو کہتا ہوں یہ آپ دیکھیں مودی کتنے ظلم کرواتا ہے کدھر ظلم کرواتا ہے تب آپ کو نظر نہیں آتے ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہوتے ہیں مسلمان بہنوں سے وہ ان کے پردے چھینے جاتے ہیں ان کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں جدھر میری بات سنیں غصہ نہ کریں جدھر غلط ہوگا ہندو غلط کرے گا تو ہندو کو غلط کہا جائے گا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے سر کاٹا اس کا مطلب ہے وہاں وہاں پہ مسلمان ڈر کے نہیں رہ رہے بہت بہادری سے رہ رہے ہیں اور سمجھ لیں وہ اپنا جدھر جدھر انہیں جو بہتر لگتا ہے وہ کر رہے ہیں بھائی آپ بار بار ان کا بات بولی جا رہے آپ انڈیا سے سچ بول رہا ہوں نا سچ برا لگ بات پہ سچ برا لگ رہا میں کہتا ہوں ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے بھائی اچھا تو بات کی ہوگی مسلمانوں کے ساتھ مودی آپ کا کیا لگتا ہے مودی میرا کچھ آپ کے کیا لگتا ہے مسلمان کلمہ نہیں پڑھا کلمہ میں نے پڑھا کام بنتا ہے مسلمانوں کا میری بات سنے بھائی انڈیا والے آپ انڈیا سے آئے ہیں میں انڈیا سے ان کی بات کی جا رہے ہوں اور میری بات تو سن لو میں نہ انڈیا سے میرا دماغ نہ خراب کرو ٹھیک ہے نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مجھے جاتا ہوا نظر نہ آئے کیمرہ جاتا ہوا نظر نہیں ہوتے آپ مسلمان نہ ہوتے میں تجھے بتاتا پھر آپ بار بار انڈیا ہندو ہندو ہندو ہندو کی بات لگائی ہوئی ہے آپ جیسے سوال میں نے یہ کیا ہے میری بات سنیں میں نے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے بتائیں کل ایک ایک دو مسلمانوں نے ہندوؤں کا ہندو کا سر کاٹ دیا ہے تو ہاں، انڈیا میں ہاں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہے اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان محفوظ نہیں ہے مسلمان تو دیکھیں ادھر سر عام جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں جی دیکھیں جب وہ انہوں نے اتنا ہمارے مسلمانوں کو اتنا مارا تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اپنا بدلہ لیں اچھا، اور پھر اچھا، ہم بھی انسان کو کو ان یہ بات کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ مسلمان جب ہمارے وہاں پہ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے جب ہماری ادھر سے لاشیں آتی ہیں ہمارے مسلمان وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ظلم جن پہ کدھر ہو رہا ہے ظلم کدھر ہو رہا ہے یہ دیکھیں ویڈیو میں وہ کوئی سن سن نہیں نہیں رہا ان کی آواز اقوام متحدہ بھی رہی اگر آج ہمارے دو مسلمانوں نے اٹھ کے دو ہندو مار دیے تو آج یہ آپ لے کے لے کے ویڈیو لے کے انٹرویو یہ بات نہیں کر رہا میں اسپیکر لے کے کیمرا لے کے اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو یہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے محفوظ نہیں محفوظ تو پھر انہوں نے یہ حرکت جو کی ہے کیسے کر لی اتنی ضرورت ان میں کیسے آئی ہے مسلمانوں میں کیونکہ جذبہ پیدا کرتا ہے نا ادھر محفوظ نہیں ہے محفوظ ہیں ادھر وہ محفوظ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ پڑھے لکھے تھوڑے لگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں دیکھیں میری بات سنیں اپنے دفاع میں انہوں نے کیا ہوگا دفاع میں نہیں کیا وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی کریں نا جواب سوال یہ ہے آپ میں آپ کو سوال کر سوال ٹھیک ہے دیکھیں جو ظلم جو ستم انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اچھا۔ اب آگے سے دو لوگوں انہوں نے مارے ہیں تو دفاع میں آگے سے بندہ ظاہر آپ کچھ کچھ نہ تو وہ ظاہر وہی میں تو یہ کہہ نہیں رہا ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کیا ہے یہ سٹیپ لیا اس کا مطلب ہے وہاں پہ مسلمان اس قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں حرکت نہیں ہوتی اچھا۔ آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ غلط یوز کر رہے ہیں کیا کیا چاہیے مجھے اور آپ کا جو سوال ہے وہ کوشچن بھی نہیں ٹھیک اس کو ریوائز کریں کوشچن کوشچن میرا یہ تھا جی، جی۔ دیکھیں وہ حرکت نہیں ہے ڈیفینس میں دیکھیں ایک گھر پہ پڑتا ہے کیا کہتے ہیں ڈاکر پڑتا ہے آگے سے وہ ڈیفینس کرے گا بندے مارے جائیں گے دو تو وہ کیا حرکت ہوتی ہے چلے ڈیفینس ہی کہہ لیتے ہیں آپ کے بول میری مجھے بھی بولنے کا موقع دیں ڈیفینس کہہ لیتے ہیں اس کا مطلب مسلمان وہاں پہ ڈیفینس کرنے کا لائق ہے چلیں یہی بات لائق یار ظلم یہ کیا کیا انہوں نے آپ کو دو مثالیں آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ دو بندے مارے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی اچھا، آپ کو نہیں یاد چلیں مجھے یہ بتا دیں میں بات کو پاکستان پہ لے کے آتا ہوں پاکستان میں کیا کسی ہندو کی اتنی ہمت ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ایسا کرے اور باقاعدہ طور پہ پھر ویڈیو بنائے بتائیں یہ بتائیں کبھی کبھی مثال دیکھی ہے دیکھیں نا جو پاکستان نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہے ایمان والے رہتے ہیں کیسے دیکھیں میں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں دیکھی ہم نے نہیں دیکھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے دیکھیں نا جو ہندو ہے نا ہندو اس میں تاثب زیادہ ہے مسلمان کے اندر وہ تعصب نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کی اقلیتی برادری ہے وہ محفوظ ہے ان کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں ہوتا محفوظ ہے آپ آپ آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں کبھی سندھ کا وزٹ کریں وہاں پہ فورس میرج کی جا رہی ہے ہندو لڑکیوں کے ساتھ وہاں پہ جو ان سے ہندوؤں کے مندروں کو توڑا جا رہا ہے آپ یہ بتا دیں جب پاکستان بنا تھا تھوڑی سی ہسٹری پڑھنا جب پاکستان بنا تھا یہاں پہ سولہ سے ستارہ پرسنٹ یعنی سولہ سے ستارہ فیصد ہندو تھے آج صرف دو پرسنٹ ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ محفوظ نہیں تھے جو ہمارے جو مسلمانوں کی برما میں ہوا جو جو ہوا ان کو گجرات میں جو ٹرینیں جلائی گئی زندہ بچوں کو جلایا گیا کیا وہ ٹھیک ہوا یا غلط اگر تو وہ ہوا ہے تو بالکل غلط ہوا ہے میں سراسر اس کی مذمت کرتا ہوں لیکن کیوں نہیں سر صاحب آپ کو پتہ ہے میں اس وقت آیا تھا یا نہیں یا اس وقت میں موجود تھا یا نہیں دیکھو میری بات سنو اگر یہ کاروائی یہ کام پاکستان میں ہوتا نا تو تب آپ کا یہ کوشچن بنتا تھا کہ غلط ہوا ہے صحیح ہوا ہے بھائی میں نے ادھر سے بھی تو ریئیکشن دینا ہے نا کہ یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں میرا کوشچن کرنا بنتا ہے میری آڈینس انٹرنیشنل ہے صرف پاکستان سے نہیں دیکھتی ہمیں باہر سے بھی دیکھتی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے ان کا قتل عام ہوتا ہے وہ بند ہونا چاہیے ہم لوگوں کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ظلم بند ہونا چاہیے چاہیے لیکن میرا سوال آپ نہیں سمجھ پا رہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہے کیا کسی ہندو کی اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان میں کسی مسلمان کا سر کاٹے اور باقاعدہ پھر ویڈیو بنائے دیکھو میری بات سنو اس کا جواب آپ نے سنا ہوگا every action cause a reaction وہ ٹھیک ہے مجھے اس کا جواب دیں ہمت سمپل دے رہے ہو کہ دو لوگوں نے مارا ہے تو جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں لاکھوں لوگ ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے ان کا کون رسپانسیبل ہے ان کا کون رسپانس کسان کے اندر آپ ڈاکٹر رمیش کو مارا ہے وہ آپ کا منسٹر رہا ہے اور نیشنل اسمبلی ابھی بھی ایم این اے ہے اور وہاں کو باقاعدہ نمائندگی ملتی ہے اور سندھ کے اندر آپ سندھ کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ ہر یونی کونسل کے اندر ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کی اکثریت ہے ہندوؤں کی وہاں پہ وہ آتے ہیں آگے آتے ہیں تو پھر یہاں پہ تو کسی بات کی جا رہے آپ ان کی کیوں بات کر رہے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں ان کی میری کوئی رشتے داری ہے بی جے پی کی حکومت کے ہیں میں کسی حکومت کا نہیں یہی ایک ایشو ہے جو بات کرتا ہے اسے یہ کہا ہمارے پاکستانی کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے ایک پیلٹ آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاکستانی کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے ہم اس کو عزت با عزت اس کو رہا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ہمارا کوئی بندہ پکڑا جائے اس کو شہید کر کے اس کو مار کے جتنے ہمارے کتنے بڑے پرانے پرانے قیدی پڑے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا قصور ہے ان کو بھی بھیجتے ہیں ان کی ماں دیکھتی ہیں تو لاشیں دیکھتی ہیں ان کی شکل تک نصیب نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہاں پہ وہ جاتے کر کے بوٹیاں کر کے بھیج وہاں پہ جاتے وہاں تھوڑے مسلمان رہتے ہیں وہ اپنی جاب کے لیے جاتے ہیں اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں ادھر تھوڑے مسلمان رہتے ہیں جب ان کو بھیجتے ہیں الٹا لٹکا کے بھیجتے ہیں یہ جو جس مودی کی تم بات کر رہے ہو انڈیا والے یہ میرے باس میں ہو نا یہ میری آرمی پا مجھے اجازت دے میں زنجیریں میری کھولے تو میں ان دونوں ان لوگوں کو بتاؤں کہ کیا چیز ہے آپ کی باتیں میں مان لیتا ہوں کیا اس طریقے سے کیا اس طریقے سے محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں بڑھیں گی نفرتیں دیکھیں ہم تو مان والے ہم نے بڑھائی ہوئی آپ کی یہ جو باتیں اس سے محبتیں بڑھیں گی یہ کہنا میں بھائی اصل میں پتہ کیا بات ہے یہ جو کل ماجرہ ہوا جو آج ہوا یا کل ہوا ٹھیک ہے یہ انسانیت کو اسلام میں دیکھتے ہوئے غلط بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام کو دیکھتے ہوئے یہ غلط ہے اور اگر اور اسلام نے یہ بھی قرآن اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر کوئی ظلم آپ پہ کرتا ہے تو آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ نا میرا کویشچن نہیں سمجھ پا رہے میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور کیمرے کے سامنے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہونے پر فخر ہے پاکستانی ہوں پاکستانی ہونے پر فخر ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی میں مزید بحث میں نہیں پڑھوں گا شاید میرا سوال انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یا میں میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں کافی جانکار ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کچھ سمجھ چکے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور یٹ